love the chase and the hunt And I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break काल भाई मार पेपर चालू हो जाएगा अगर बाई चांस में पास हो गयो तो थेमन के लिया देशो हाय पाए पेपर अच्छा, चालू हो गया जी हाँ पेपर चालू हो गया पेपर चालू हो गया पहला नंबर दे आ जाएगा नहीं तो हाँ तो गाड़ी ले आ जाएगा हाँ और दूसरा नंबर आओगे तो हाँ तो मोटरसाइकिल ले आ जाएगा हाँ और जी फैल आ गयो हाँ तो तेरा प्रदर्शन ब्याह ब्याह फेरे तू रस्सी चाहे बस्सी ब्याह पक्का होनी एकदम है टेंशन लेने की जरूरत को नहीं है पेपर दे नहीं हाँ। ये मन लगा के पेपर दी ने मैंने छोरिया का मुंह पड़ेगा फिर कहूंगा भाई पहले बताई लास्ट वाला बताई मन लगा के पेपर दी आ तो थे चिंता ना करो भाई जी मुझे आशीर्वाद दे दो बस हां आशीर्वाद है तथा तू सौभाग्यवती बहु से आशीर्वाद मेरे सागे है तू जा हां तो ठीक है मैं जाऊं हां जा अरे एक नंबर है यहाँ गाड़ी दो नंबर है यहाँ मोटरसाइकिल यार फैल है यहाँ ब्याह यार वो लेनी तो तीनों ही है पर मिलनी एक ही है अब लिया किसी यही समझ में को नहीं आवे की कौन कमला मार दे मेरे को ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੇ ਕਰਾਸ਼ਾ गाइस हम कोई मती ही गाड़ी गुड़ी तो गणकी मेरे कौन पड़े राजा 有人。 <laughs> Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep. में तुम बहार बन के नो नो नो नो love the chase and the hunt And I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted, stay humble Now wake up! It's time to look at the enemy Look in the mirror <laughs> no, no, no, no. <laughs> तू तो आगे होगी तो सपनों को जो है रे बेरो कौन भाड़ा बिहार नहीं अड़ोस पड़ोस की भाड़ा